डोरीमा बन्दीपुरैमा माया भेटियो बन्दीपुरैमा फेरि बसेको कुरै कुरैमा हिलसम्म उनीहरू खाना खाने एक्सपिरियन्स गर्नु हाम्रो एरिया पऱ्यो कम्प्लिटली यसको त नौ सय गाउँको मान्छेहरू कहिले काहीँ अब घाँट्दाहरू गर्छ सबै अप्ठ्यारो हुन्छ नि त न्युजमा हेरेको यो चाहिँ तपाईँको यो भन्दा उतापट्टि घाँस काट्न जाँदाखेरि गाउँको मान्छेहरू होइन अब कहिले काहीँ अब तपाईँको घाँस काट्न जानुपर्छ पर्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब आइदियो अब के हो यस्तो घटनाहरू घटिरहन्छ यो निकुञ्ज एरियामा कति मा कहिले गाइडे मर्या कहिले मान्छे मर्या कहिले जङ्गली हात्तीहरूले हानेको छ होइन होइन हामी त अब यहाँ तपाईँको बाह्र पन्ध्र वर्ष भयो नि त्यो लाइनमा काम गर्नुलाई यहाँ त तपाईँ भन्ने हात्ती छ क्या त्यो माडी छोरी भन्छ नि त्यो त्यो पाहाड क्रस गरेर तपाईँहरू उता जानुभयो भने इन्डिया पर्छ तपाईँको बााउन्ड्री हो क्या नेसनल पार्क हो उतापट्टि तपाईँको पाहाडले गरेछ भने तपाईँले खोला नालाहरूले गर्छ कसरा बिहारे कसरा बिहारे के छ पऱ्यो तपाईँको त्यहाँनिर त अहिले बाबा बाबा अहिले त्यसमा

म एक्लो मैले हेरे हो उता कति यार आमा खोज्यो अहिले टायर पनि छ है ए हो हेर न रोक ल तपाईँको यस्तै अब यो हरिणहरू हो यो पनि तपाईँको चार किसिमको यो त बच्चा रहेछ न मेरो यस्तो आयो हेर न बिदा दिएको सुइहाल्ने होला नि फोटो बिदा हुन्न अहिलेसम्म त्यस्तो गाडी केही भयो भन्ने छ र গাড়ি মাড়ি ভাড়া কিনে Langsung tiga ahak, buruk. Juara ya. Oke. Awalnya juara. चिनिहा सिम भएको देख्नुभयो नि यो चाहिँ भाले हो क्या भालेको सिम हुन्छ यो चाहिँ हुँदैन पोथीको हुँदैन यसको चाहिँ सेतो सेतो पतला भएको भएर यसको प्रायः जस्तो तपाईँको यो जङ्गल छ नि यो जङ्गलको यस्तो उसमा बस्या हुन्छ होइन पाता खाना लाग्यो गाडीमा बस्दा धेरै गाडीमा गर्दाखेरि बाघले एकदम चिताले एट्याक गर्न सक्छ बाघले खान्छ किनभने सिङ्गुलो यिनीहरू रनिङ गरेर जान पास हुन सक्दैन त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू अलिकति ओपन साइडमा सरकार कोर एरिया पऱ्यो त्यता बर्खामा तपाईँको यो पुरै ड्याम पुरै पानीले ढाकेको हुन्छ यहाँ यो अहिले यसपालि आलुहरू बन्दै बनेखा गैँडाहरूको लागि कस्तो लागिरहेको छ जङ्गल सफारी के के के के भयो बाह्र सिङ्गे चरायो हात्ती मृग अब गएर देख्न बाँकी छ मिस्टर दिपेन्द्र तपाईँलाई भोक लागेको हो ब्याट्री घोडा पनि देख्न पाइएन हात्ती पनि देख्न पाइएन जङ्गल सफारी रमाइलो हुँदैछ कति लाग्यो भोक नभन्नु होला अधिकारीले अलिकति सफारीको इन्जोय गरिरहनु भएको छ धेरै इन्जोय

चराहरू हो यिनीहरू प्रायः जस्तो तपाईँको कपालै हुन्छ मेल फिमेल दुइटै कपालै हुन्छ यिनीहरू प्योर भेजिटेरियन हुन् यिनीहरूले त्यो लेउहरू घाँसहरू खाने माछा खाँदैन तपाईँको त्यो चाहिँ होइन माथि आकाशमा उठ्छ अनि त्यसले होभरिङ गर्छ कन्ट्याक्ट बिगारेर अनि त्यसले गाई खाने सुसाइड गर्छ जस्तो गऱ्यो भने मेलले के गर्छ उसले हप्ता दिन महिना दिनसम्म केही खाँदैन र अटोमेटिकली तँ आफै मर्छ त्यही भएर यसलाई लब्बर पनि भन्ने चलन छ कि

मैले ल्याएँ खाना खाना भन्नु ल्याएँ मैले भरपुर त्यसो क्या यसो न चाहिँ ब्लक नम्बर पाँच रहेछ कि चार र पाँच चार चार चार चारमा म हिँड्छु क्या धेरै छ बाघ मेरो पनि छ एकदम राम्रो देख्छ बाटोमा न त्यस्तो त्यस्तो मिठो हुन्छ त्यस्तो हुन्छ हुन्छ मिठो छ हामी नै मिठो त केमा के सुशीला कस्तो लागिरहेको छ पिकनिक मिना मिना गुरुङलाई कस्तो लागिरहेछ

सबै पुरानो हो अनि नुनु मायालाई कस्तो लागेको छ कुरा त अब आगोबाट आउने हो कि होइन अब सबैले बुढीले कराउँछ

के अन्त <laughs> गाडी आयो आठ साढे आठ गाडी आयो साढे मान्छेलाई त सुपर होइन होइन पास भयो त्यति बेला रोकौँ न रोकौँ हाम्रो चाहिँ आउँदै आएन भन्छ Teva, iya, lalu kan kuliah dah. Yeah. छैन बिरामी छैन चौध होला बच्चा बच्चा बच्चा Thank you.

त्यो सिङ अड्के अड्किन्छ होइन बुढो भन्दाखेरि सिङ अड्केर मरिदिनु के के कति है गाह्रो पछाडिको न जङ्गल गर्छ है यो त भाले रहेछ सिङ हुन्छ नि भाले घन्टी झुन्डिया रहेछ उदाको उदाको होइन क्यान्डल क्यान्डल चढाएछ

the hair to me. Get the hair. 야, 여기 너는 여기 내 수면 들어왔지. 내 수면을 많이 이래. 됐다.